Zorionak Euskal ikasleriari eta Sorionak bereziki arabako ikasleriari. Gaurkoan greba erabatu eta eskuntza sistema propio baten alde kaleak hartu izanagatik. Egun erotetasunean gorretak piztu eta zareku. Ezkuntza sistema hauei harrakarak sortu eta zabaltzea. Gorretak txikien ikartez lortuko gaitutu gara eta ez hau zaitiko dugu, gure ikintaren horrein ikasetxe dira ikuri eta lanen jarraizkoa Beraz, izan eta indar